hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है अब यहां पर देख सकते हैं एक वेरिएबल बना लिया x और इसमें यूज किया है प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर्मेट का ठीक है और फॉर्मेट इसका कैसा मैंने रखा है यहां पे देख सकते हैं फॉर्मेट जो मैंने रखा है वो परसेंटेज टाइप का रखा है तो आप जानते हैं कि परसेंटेज रखने पर क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का तो जब मल्टीप्लाई होगा 100 का तो ये बन जाएगा 90 ठीक है क्योंकि पॉइंट नाइन है तो एक आ, हटेगा तो नाइन होगा फिर दूसरा हटेगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा 100 में दो ही जीरो होते हैं अब इसको एक बार सेव करते हैं यहाँ से तो आ, रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव करेंगे कंपाइल एंड रन करवाते वक्त तो मैं इसे पी e के नाम से सेव कर लेता हूँ डॉट पी लगाना ज़रूरी क्योंकि पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है और रिजल्ट आपके सामने यहां पे देख सकते हैं यहां पे 90 परसेंट के आया हुआ है क्योंकि फॉर्मेट हमने क्या दिया हुआ है परसेंट दिया हुआ है ठीक है इसी तरीके से और भी फॉर्मेट्स हो सकते हैं दूसरा यूज़ क्या हो सकता है फॉर्मेट का मैं आपको दिखाता हूं देखिए बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं एक ही चीज़ का एक ही फंक्शन का कई सारा यूज़ हो सकता है जैसे मान लीजिए यहां पर एक लिख देता हूं मैं प्राइस ठीक है प्राइस लिखने के बाद यहां पे कर देता हूं 100 ठीक है तो ये 100 तो प्राइस हो गया एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे आएंगे इज इक्वल टू और यहां पर बात कर लेते हैं द प्राइस यहां पर लिखा द प्राइस इज़ यहां पर curly braces open curly braces close ठीक है और रुपीज कर देते हैं R U P double E S rupees हो गया अब इसको बंद किया और बंद करने के बाद एंटर किया अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं इसको तो यहाँ पे लिखा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद आपको पता ही है यहाँ पर हमने लिया हुआ है कंटेंट तो यहाँ पे हम लिख देंगे C O N T E N T content इस तरीके से कंटेंट लिखना है ये कंटेंट होगा सी ओ एन यहाँ पे मैं कर देता हूँ price P R I C E बस ये इस तरीके से हमने कर दिया और इसको बंद कर दिया आप दो ब्रैकेट क्लोज होंगे क्योंकि दो ही ब्रैकेट ओपन भी हुए थे ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा इसको गैप दे देते हैं यहाँ पर भी एक बार गैप दे देते हैं तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम अब इसको एक बार रीसेव कर लेते हैं और रीसेव करने के बाद इसको यहाँ से रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है the price is hundred rupees तो जैसे मैंने दिया था एक इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी